banget tau gak? Emang bener? Aku juga nggak tahu dia baru ketemu Oh namanya Taufik ya? Gak tau Iya, iya abangnya dia deh Aku juga, aduh kenapa ya? Paham nih perasaan Iya masa gak tau langsung ajak kenalan Siapa sih tuh? Terus sama lu malu lagi, tertawa sama Ada pentingnya Ya, sudah 哦，宝贝，宝贝，来杯甜的。真的有吗？真的有。是啊。